Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hai, jumpa lagi dengan aku Dewi Indra Kali ini aku ingin memberikan tutorial cara memulai channel Anda menjadi konten kreator Tetapi sebelum kita mulai ke pembahasan terlebih dahulu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dulu like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya buat kalian juga yang baru menemui channel aku silahkan subscribe dulu like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya oke okay. <clears throat> Langsung saja kita ke tipsnya ya, yaitu cara memulai channel Anda menjadi konten kreator. Yang pertama, yang pertama yaitu login ke YouTube dengan akun Google. Buat kalian yang belum mempunyai akun Google atau ingin menjadi konten-konten kreator, kalian harus dulu mendaftar ke channel YouTube ya uh, buat kalian yang belum bisa untuk mendaftarkan channel YouTube Anda ke Google nanti akan aku berikan tutorialnya untuk session berikutnya. Oke, yang kedua, kita harus memiliki video yang harus kita upload di YouTube ceritakan melalui video itu pengalaman Anda pada penonton melalui video di YouTube supaya mereka termotivasi dan terinspirasi untuk memasuki dunia YouTube. Sebenarnya apa sih yang ada di YouTube itu? Apa yang dapat kalian uh, berikan kepada penonton melalui YouTube itu? Nah, seperti itu. Oke, okay, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja untuk langkah ketiga yaitu memulai hobi kita dengan pendapatan atau penghasilan di YouTube ini yaitu sarana untuk menyalurkan bakat kita. Tetapi di sini kalau kita berhasil dimonetisasi maka akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Bisa jadi dengan Hmm, kata lain, hobi kita menyalurkan hobi kita di YouTube, tetapi kita itu dibayar. Asik nggak tuh? Apabila kita mempunyai hobi, mempunyai kesibukan, tetapi kita dibayar oleh YouTube. Nah, siapa sih yang tidak mau ya mendapatkan uang? Saya juga tidak memungkiri, saya juga mau lo gitu. Nah, tetapi tidak semudah untuk membalikkan telapak tangannya teman-teman Kalau kita mau dimonetisasi, kalau kita mau Di dalam video kita itu ada iklannya, kita harus berjuang lebih keras lagi uh, Belajar banyak, apa itu Youtube Apa sebenarnya yang diharapkan Youtube itu apa yang dilarang oleh YouTube sehingga kita bisa dimonetisasi uh, dan mendapatkan syarat dari YouTube yaitu bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton nah seperti itu oleh karena itu bagi kalian semua yang baru menemui channel aku mari kita saling mendukung saling support saling subscribe tapi dengan syarat subscribe-nya itu ya tidak membohongi tidak apa maksudnya tidak hanya sekedar subscribe, kita harus menonton video tersebut dan menjelaskan apa sih sebenarnya yang di dalam video itu kita memahami langsung subscribe. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena pelanggaran YouTube yaitu termasuk komen spam. Nah, seperti itu. <clears throat> Untuk session yang keempat, yakinlah bahwa banyak orang di luar sana yang akan menonton video kamu dan menunggu ceritamu selanjutnya. Selanjutnya, nah, buat kalian youtuber pemula seperti aku jangan khawatir ya, tidak ada yang menonton video kalian. Kalau kalian sudah mempunyai video dan kalian sudah berani upload video kalian di YouTube, maka dari 1 sampai 10 orang pasti ada yang menonton kalian. Coba deh kalau nggak percaya ya. Dan dari 1 sampai 10 itu maka, kalian jika sudah mempunyai koleksi-koleksi video yang lebih banyak lagi, kemungkinan besar yang menonton video kita itu akan semakin bertambah, bertambah, bertambah. Dan juga subscriber kita pun kalau video kita itu bermanfaat untuk orang lain dan bisa membantu apa yang dicari oleh mereka-mereka, maka banyak yang akan subscribe channel kita kita. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai konten kreator kita harus menyediakan video yang bagus, bermanfaat dan juga banyak dicari oleh penonton. Nah, seperti itu. Buat kalian YouTuber pemula yang ingin memulai hmm, menjadi konten kreator di video YouTube nggak usah khawatir nggak usah bimbang nggak usah mendingi menunggu ini ono ini ono ini ono ya cukup dengan niat niat pokoknya niatkan dalam hati aku mau jadi youtuber saya mau mencari ilmu di YouTube sebenarnya apa sih yang ada di YouTube itu ilmunya seperti apa dan bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang di YouTube nah itu bisa dipelajari kalau kalian sudah memulai terlebih dahulu walaupun kalian tidak apa ya mem mempunyai pengalaman banyak tentang YouTube itu pokoknya saran saya mulai aja dulu daftarin channel Anda ke YouTube, lalu bikin video yang bagus, upload ke YouTube, maka pasti aku akan jamin pasti 1 2 sampai 10 orang pasti ada yang nonton. Coba aja pokoknya mulai dulu ya. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa sambil belajar, sambil belajar e, menekuni di dunia YouTube ini. Dan saya yakin sekali ya penampilan kalian untuk langkah selanjutnya pasti akan semakin bagus, semakin bisa dan semakin belajar kalian akan mengetahui apa itu thumbnail, apa itu jam tonton, apa itu subscriber, apa itu monetisasi. Nah, kalian akan mengetahui dengan sendirinya. Pokoknya kalian rajin-rajin aja upload video, berikan video yang bagus dan e, mengenali lebih dekat apa itu YouTube. Nah, seperti itu. Oke, demikian dulu Eh, sharing dari aku kali ini. Semoga tips dari aku bermanfaat. Dan satu lagi, buat kalian yang belum subscribe channel aku, saya ulangi subscribe dulu ya, like, like, like, comment dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.